iyo wakoreye imana neza ibana nawe kandi iragushyigikira ntabwo imana ijya yirengagiza iratabara iyo wakoreye imana ukayishaka ukayishakana umwete urayibona ni imana ikiza uburwayi ni ihindura amateka ni imana itanga ubuzima aho butari ni ikiza ntabwo ijya inanirwa icyo tuyikundira ntabwo ijya ihinduka oya uko yari ejo ni nako ikiri hari igihe kigira umuntu agaterera umusozi akawuterera ariko igihe kikazagira akawuminuka yesi reka ngusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose ku mugabane w'i burayi aziya australia ndetse n'ahandi hose uh, mukurikira cyangwa mukumva ururimi rw'ikinyarwanda dusuhuje abaturanyi bacu b'abarundi tubahaye ikaze muri kino kiganiro tugiye kubana n'umumama Eh, sinzi niba ari umumama ushobora gusanga mwisi izina atari umumama wenda ari umukobwa cyangwa simbizi ariko reka dutangire yivuga mu mazina yombi kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro twese tuziranye eh, imana ibaha umugisha eh, kandi ibagirire neza ah, nitwa mukamutesi atanazi ku izina rya madebora ngira ngo abantu benshi ryo banziho ndi umwana w'imana maze ku umwana w'imana imana ingira icyizere mm. ingira n'umukozi wayo mm. rero imana ibaha umugisha mm. uh, mama debora uh, turakwakiriye ku isezerano ugiye kugira icyo uvuga kiri mu kanwa kawe nk'umwana w'imana kadusenga imana hanyuma tuvuga ijambo ry'imana turagushimye inshuti yabera tuguha icyubahiro tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye tugushimiye ubuntu bwawe n'ineza yawe uzi kurinda wakoze imirimo n'ibitangaza turagushimiye waraturinze uturinda igihugu dutuyemo warakoze amashimwe mwami imana n'uyakire dusengere rero uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe witeka imana nyiri kuko ijambo ryawe ryo rirasengeye turakwinginze ngo ubane natwe tugirire neza uhagarare muri twebwe ntaba ari twebwe ahubwo izina rye rihabwa icubahiro mu izina ry'umwami wacu yesu nyemera uzumva rino jambo rizamuhembure kandi uzaba yabuze inzira azabona inzira uwaba yabuze ibyiringiro azongera abona ibyiringiro urakoze kuko ubikoze mu izina ry'umwami wacu yesu amen amen imana ibaha umugisha kandi imana ah, dusanzwe dusengana imana ibaha umugisha ushobora kuba nabwo bwa mbere waba umbonye ariko nawe uhabwa umugisha ah, reka dusome ijambo ry'imana dusanga mu ngoma za mbere ni ibice makumyabiri n'umunani n'umurongo wa munani turaza kubageza ku wa cumi aravuga ngo nuko rero imbere imbere y'abisirayeli bose aricyo ari ryo teraniro ry'uwiteka kandi imbere y'imana yacu eh, yumva mwitondere amategeko yose y'uwiteka imana yanyu mumenye muyamenye mubone gutwara iki gihugu cyiza mukazakiraga abana banyu bazabazungura kibe gakondo yaba iteka ryose nawe salomo umwana wanjye umenye imana ya so ujye uyikorera umutima utunganye kandi ukunze kuko uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose nimushaka numushaka uzamubona ariko numureka azaguca iteka ryose nuko wirinde kuko uwiteka ari we watoranije kubakira inzu ubuturo bwera shyiraho imbaraga ubikora haberuya nuko wirinde kuko uwiteka ari we watoranije kubakira inzu ubuturo bwera shyiraho imbaraga ubikore imana ibaha umugisha imana ibagire neza imana ibiteho we mubyeyi uri mu nyumva cyangwa umugabo cyangwa umusore aho uherereye haba ari muri kino gihugu cyangwa se ah, no mu bindi bihugu bitandukanye nagira ngo nkuzane ijambo intego y'ijambo ivuga ngo kubaha imana bitera kurama cyangwa se kubaha imana bizana umugisha ah, uyu ni umugabo witwa salomo umwami wa Israheli ah, yari umwami hanyuma atoranya abami bose arabahamagara arababwira kuri uno murongo wa munani aravuga ngo nukorere imbere y'abisirayeli bose ari icyotero cy'uwiteka kandi imbere y'iminsi yacu yumva eh, imbere y'imana yacu yumva mwitondere arabahamagara ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo mwitondere imana dawidi yari umwami yubaha imana akunda imana hanyuma kurya imana yabanye n'imana neza igeza iramwishimira amubwira ngo mbonye umutima wanjye wishimira ni dawidi hanyuma imubwira amagambo akomeye cyane iramunezeza iramubwira ngo kuko kunkunda ni ukuri dawidi ubwami bwanjye buzaguma iwawe hanyuma dawidi abyumvise ahamagara abami bakoreraga muri icyo gihugu arababwira ngo mugendere mu mategeko y'imana imana yacu ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro ababwira imbaraga z'imana bavuga ko bakwiye gukomera nk'abagabo ndakwifuriza gukomera nk'umugabo ukunda imana iyo wakunze imana iyo wayubashye iguha uburame nta kindi kintu ujya gitera uburame cyangwa se kiza umugisha yego turahirimbana tugakora cyane ariko mu bintu byose bibaho jya wubaha imana niwubaha imana aho ubona hari umwijima imana izakubera umucyo ariko ijambo nshaka kuvuga yabwiye umuhungu we witwa salomo hanyuma aramubwira salomo ageze ku murongo wa cyenda aramubwira ngo nawe salomo mwana wanjye umenye imana ya so ujye uyikorera n'umutima wawe wose areruya n'umutima utunganye kandi ukunze kuko uwiteka agenzura imitima yose nje kukubwira ngo uwiteka agenzura imitima yose aramubwira ngo salomo umwana wanjye korera imana n'umutima wawe wose utagize aho wisigaza utagize utwo ushyiramo utagize aho wongera utagize aho ugabana aramubwira ngo korera imana n'umutima kandi ube umugabo nyamugabo kandi ubikore imana ishimwe cyane tuzi ko salomo ari we wabaye umwami n'ubu turacyamuvuga yishimiye imana iramwishimira ku buryo yubatse inzu y'imana dawidi yahimbiranye kubaka inzu y'imana ariko imana yamubwira ngo dawidi ntabwo rero uzanyubaka inzu ahubwo umwana wawe salomo niwe uzanyubaka inzu nkuzaniye kuko ngo ubaha imana imana izakugirira neza ubaha imana niba ubaha imana ah, ibinaniye abandi wowe izabigushoboza niba ubaha imana aho ubona nta nzira imana izaca inzira imana yacu cyane kandi imana ah, ibakomeze ibagirire neza tugeze mu minsi ya nyuma iminsi ikomeye iminsi urije abagenzi iminsi igoye iminsi y'inzira nyabagendwa ariko korera imana izaguha umugisha ibihe tugezemo n'ibihe by'indwara z'ibyorezo ni urusobe rw'ibiriho ibihe birakomeye ibihe biragoye ariko nubana n'imana ukabana neza n'imana ugakora imana n'umutima wawe wose imana izakugirira neza imana izakugeza kure imana izagukomeza imana izakwereka inzu ukwiye gucamo uzumva ijwi abandi batumva izakugeza kure aho abandi baguye wowe imana izaguhagurutsa ubonye bikomeye imbere y'ibyawe byose bizaba bikomeye ariko ku mana bizoroha rero dukorera imana kandi imana yacu izatugirira neza imana yacu izahindura ubuzima imana yacu ihindura amateka jambo inamubwira ngo kurira kwararira umuntu ariko gacya mu gitondo impundu zikavuga impundu zijya zivuga mama byose byacecetse abantu bigiyeyo ureba nta nzira ibintu imana igize igatabara igahindura ubuzima amuraga ijambo ryiza cyane aramubwira ngo komera ube umugabo nyamugabo ukwiye kuba umugabo nyamugabo wa mukobwa we <clears throat> aho ubona bikomeye imana ikagutabara nta kibazo kuba ufite ubukene nta kibazo kuba inzira zanze ariko senga imana izakugirira neza mama urabona intambara ni nyinshi ibibazo ni byinshi ariko ubaha imana umugabo nyamugabo muri izo ntambara rwanira mu mwuka wirwanira mu mubiri kuko iyo warwaniye mu mubiri uratsindwa ariko iyo warwaniye mu mwuka uratsinda hareruya umugabo nyamugabo amuraga neza cyane amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo umugabo nyamugabo kuko wubatsweho kuzubaka inzu y'imana hari ijambo ufite imana yavuganye nawe ntiyabwiye ko inzu y'imana hano ngo komera rero kunda imana n'umutima wawe wose uyikorere udaciye inyuma yikorere ku manywa uyikorere mu uyikorere hari ibyo wabuze kandi wari ukwiye kuyibona uyikorere mu gukorera imana harimo inyungu nyinshi mu gukorera imana yo harimo kuramba kwinshi mu gukorera imana hari ugukira indwara z'ibyorezo mu gukorera imana no kuyubaha hari ukuzana ubuzima ni ukabubona <coughs> yesi ashimwe cyane ndashaka ko uri mu nyumva ushaka kuba urwaye ushaka kuba ufite intambara ushaka kuba ufite amadeni ariko nagira ngo nkubwire ubaha imana n'umutima wawe wose ngiki kintu gite gituma umuntu arama ubaha imana n'umutima wawe wose wireba ku ntambaro ufite wireba ku bibazo ufite wikumva amajwi menshi urimo wumva mu matwi yawe nta kibazo ko amajwi ahari ariko witerwa ubwoba n'ibyo urimo wumva kirisita arahari imana ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro murongo wa cumi ndawukunze cyane avuga ngo ni uko wirinde kuko uwiteka ari wowe watoranije kubakira inzu ubuturo bwera shyiraho imbaraga ubikore hareruya mu gukorera imana ashyiramo imbaraga wikorera imana umunsi umwe ngo birangire niba warasenze umunsi umwe ngo narangije gusanga muri kino oya korera imana niba warasenze komeza usenge niba usura abarwayi komeza ubasure niba ufashe imfubyi komeza uzifashe aleluya kora imirimo myiza imana izibuka aramubwira ngo shyiramo imbaraga ni uko bikore nta mategeko ahanira gukorera imana ushobora gukora ibindi hakabaho itegeko riguhana ariko mu gukorera imana nta tegeko riguhana korera imana izakugirira neza korera imana izagutabara korera imana izakuzamura icyo dukundiriye imana byo kukubwira ntabwo ireba amashuri ntabwo ireba imiryango ntabwo ireba aho uturuka ntabwo ireba ntabwo ireba mu muryango uvukamo ngo ni kwa runaka woya iyo wakoreye imana neza ibana nawe kandi iragushyigikira imana ishimwe cyane kurera imana izakugirira neza kurera imana izaguha umugisha kurera imana izagushyigikira ntabwo imana ijya yirengagiza imana iratabara kandi mu minsi umuntu abana n'imana imana igiza mu minsi umuntu abana n'imana ijya yitamurwa iyo wakoreye imana ukayishaka ukayishakana umwete urayibona n'imana ikiza uburwayi n'imana ihindura amateka n'imana itanga ubuzima aho butari n'imana ikiza ntabwo ibyinanirwa icyo tuyikundira ntabwo ijya ihinduka oya uko yarira ni nako ikiri hareruya imana ni nziza imana igitanga guseka aho ubona hari umubabaro imana ikaza ikashyira ibyishimo umuntu agaterera umusozi akawuterera ariko igihe kikazagira akawuminuka buri muntu wese afite ibyo kandi ibyo urimo ucamo ni ubuhamya bw'ejo hazaza witinya ko urimo uca mu ntambara komeza uze ucemo imana izitangira ikamenya n'iherezo ibyo urimo ntibigutera ubwoba ibihe urimo ntibigutera ubwoba ibihe bitegeke ibihe bicemo ariko ubitegeke wibwire ngo wabihewe ntabwo uzaminyuza gukorera imana muri ibi byose uvuga ngo naho isi yahinduka twebwe turashinganye iyo ukorera imana iyo uyubaha urashingana hari izindi ngabo imana zikakurindisha kubera iki kubera ko ikubonamo inyungu aderuya imana ni nziza ndayikubwira narayibonye imana ni nziza menya uko ugenda menya uko ubana nayo menya icyo ushaka kandi ugikore icyo ushaka ni uko uyubaha ukava mu byaha ntuyivangire ntabwo ari igitangaza cyangwa se si n'ikibazo kuba wakumva ko abandi bakora iby'isi ishaka wikora iby'isi ishaka kora iby'ijuru rishaka kuko ibintu byose bizarangira hareruya kandi umenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima wumva icyo imana ishaka kuba ari cyo ukora reka tujye mu migani cumi na gatandatu umurongo wa kabiri cumi na gatandatu imigani umurongo sori mwihagarirwa egiripe uh, cumi na gatandatu umurongo wa kabiri aravuga ngo imigenzeze y'umuntu yose itunganira amaso ye ariko uwiteka niwe ugera imitima imana ishimwe imigenzereze y'umuntu itunganira amaso ye ariko uwiteka niwe ugera imitima imana izi umutima wawe imana izi ibyo urimo ugambira imana nisanga igasanga urimo ugambira neza izagutabara izakugirira neza izagushyigikira imana niyo umutima wawe umuntu we aragenda agapanga imishinga akabona ko ari byiza mu maso ariko uwiteka ni ubigena ubaha imana bizagutera uburame ubaha imana uzagera kure ubaha imana ntabwo izakorwa n'isoni umva wa mubyeyi we ubaha imana mu byo ukora byose ubaha imana umva wa mugabo ubaha imana mu byo ukora byose warize amashuri menshi ufite imiryango ikomeye ubaha imana ubaha imana izabana nawe wa musore we wa mukobwa we dore ikintu kizatuma ugira uburame kigatuma uboneraho abandi baburiye ni kuzubaha imana kubaha imana birimo umugisha kubaha imana birimo amahirwe kubaha imana aleluya ni kurwaho iryo kubaha imana bitanga amahoro tugiye gusenga imana imana byose irabishoboye tugiye gusenga imana muri iryo zina baravuga ngo kugendana n'imana birayinezeza hareruya tunganira imana ibindi byose birashoboka bivuze ngo hari igihe kimwe nayo ifite umubabaro n'agahinda mbona nta nzira induru ari nyinshi mu matwi yanjye satana ambwiriza ibintu bikomeye ariko navuga ngo reka nshore umushinga wo kubaha imana kuko ninubaha imana sinzakorwa n'isoni ninubaha imana nzagera kure ninubaha imana nta kimana itazaba tugiye gusenga imana tugiye gusenga imana wari ucitse intege wari wihebye wumvaga ko nta nzira wumvaga ko ibintu byarangiye ariko nje kugutangariza ngo nkubwire ngo humura mu ijoro hari imana ishoboye byose hari imana ihindura ubuzima hari imana ihindura amateka hari imana ikomeye wikiheba wikiganyira wikangwa n'ibyo urimo ubona wikangwa n'uko wahombye kubaha imana byakongera bigatuma imana ihuguka wikangwa n'uko wacikije amashuri kubaha imana cyatuma imana ikugaruka ukongera ukiga wikangwa nuko bikomeye bishobora gukomera imbere y'amaso ariko imbere y'imana byoroshye bishobora gukomera imbere y'abantu bakavuga ko bikomeye ariko imana yakubona ikabona ko byoroshye humura ntabwo uzakorwa n'isoni wubaha imana wari ucitse intege wari wihebye yo wari warasubiye inyuma byari byaranze wari warabivuyemo ariko ngera ugaruke ngera ugaruke kwa data nka wa mwana w'ikirara yarongera agaruka agaruka kwa se isara amwakira amwakirana urukundo amwakirana urugwiro tugiye gusenga imana tugiye kwanza gusengera abantu batakira umwami n'umukiza mu bugingo bwabo ukimara kumvira ijambo uzakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe mana data wa twese uri mu ijoro mu izina rya yesu imana yo kwizerwa no kwiringirwa imana ifite ubushobozi n'ubutwari imana ihambaye imana itabura uko si umwami wacu yesu kirisitu ndasengera batarakumenya ngo bakumenye kuko ushoboye byose mana mwuka w'imana basange cyangwa bumve ijwi ribi ko ari wowe wabaremye hanyuma bakwakira ubabere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ubakure mu mwijima no barimo mu izina rya yesu ndagushimiye ko ubikoze mana sengera abacitse intege ubaha imbaraga kandi ubagirire neza uwiteka imana nyir'ingabo ubabere umwami mu bugingo bwawe wongere ubahembure ubashire inyota wongere mwami imana yacu bahagurutse aho bari bari abari babuze ibyiringiro bongere babone ibyiringiro abari babuze ubutabazi bongere babone ubutabazi mu izina rya yesu oh turasenza imana ikora imana ihindura ubuzima ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho imana nyamana imana twizeye imana twiringiye aleluya ushoboye byose yesu twarakubonye mwami witamurura ujya witamurura umuntu yabusinze inzira zigaboneka ujya witamurura umuntu arimo arira warangiza ukamuhoza mana ndasenze mu izina rya yesu kirisiti nazareti buri muntu wese uzumbura ijambo ry'imana rizamuhembure kandi uzanyemerere witeka imana nyiringabo kuko ryamusanze n'irizaba ariko rimusiga mana abahombye bongere mwana bongere bacuruze abanzwe n'imiryango bongere bakundwe nyuma yo kwangwa hari ugukundwa nyuma y'ubuzima bukomeye hari ubuzima haleluya nyuma yo kwiheba hari ukunezerwa urakoze mwana dusengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu giha umugisha kigirire neza gihaza uburame dusenge n'abandi mu bihugu bitandukanye bagirire neza neza y'imana igaragara barwayi bakize mu izina rya yesu badafite urubyaro bari kubyara mana ukora imirimo n'ibitangaza abo wabwiye amasezerano yasoze kuko uri imana itabeshya ndagushimiye kuko ubikoze mu izina rya yesu kristo nazareti amen amen mana ibahe umugisha mana biteho ndabakunda mu izina rya yesu amen